airborne electromagnetic Jara airborne electromagnetic Survey pijani ngananala nyakula nindiringo Abu Jara ka scientist bango nyangangi mono koliningi yalyaji aeroplane nyanga japo power manjira para para pakanma mantanga mono apu warara ka Koyobara, Pulinga, Monomandanga, Pawa, Isingwanba, Ngarabe, Barbakanjaku, ka Koyobara, Pawa, Wiru Wiru Ngarabe, electricity Panya Electriciringo, Barbakanjaku, Palyalbe, ka Eroplana, Chapo Nyangapalo, Machine Kanyini, Mono para ngurilbe electricity. Mono nyanga balu katu mulla anku 120 meters ka kujuba mantanga mandanga ngarabe jana signal kolenjigi jangu chon ko ba signal ngaranyanga kolenjigi jangu ka muntor ba war pungkula ngarala wiyaring ko ba ka machine kujungku signal mantaguru goro ba ka machine kujuba ka kolel ba nya wirkan kunyanga ka signal nyanga paloro mabol phone puruin ba iyal ba mun problem payal ba wiya mission ako purno ko kuje boje ba chuta ko mun ta ku ka chuta ko ka mission nyanga paloro aeroplane chapo ga onngo nendere ngo ba apo chuta ko ngaranjala mun manta onngo ngaranjala kullo panya chana arkara nyako bae mono nyako la kolel bay para bar ba kan jala mono nyako bay har kala palya ngaran jala monta uya ngaran jala ka electricity nyanga balo e singwan para bar ba kan ka chingo apu kocho ba kapi jara chanto jara chanto jara chingo manda jara monta chingo metro jara ka electricity nyanga palo e siwia ngaran nyanga kala nyako la kulini munda apu mono manda witowito pilti kapi wiyajara chingulo apu kapi payajara